aurreko baten bueltak ematen jarri nintzen, aber ze kontatu nezaken bideotan edo zeri buruzko bideokin nitzaken, eta ideia batzuk okurritu zitzaizkiten, baino pentsatu nun bideo bat egiteko bakoitzakin motzegi geldituko ziala edo idea flojok ziala. Asik ideia itako batzuk elkartu eta pentsatu dut popurri moduko bat egitea eta bost ideia kontatzea bideo bakar batian. Amorrazio ematen diten zerbait, ulertze ez zerbait, grazia egiten diten zerbait emozionatu eta nehar gure ematen diten zerbait, eta ekstra bezala neri buruzko bitxikeri bat. Hale ba, hasiko naiz! Amorrazio, haundi haundi amateit, norbaitek eskerrik asko esan beharren, eskerrik bakarrik esate dunen. Uff, de hecho, honekin kamiseta bat neukan, eta bila jungo naiz, Kamiseta asko jaztenun eta ez nuen bat ere ondo garbitzen, ordun marrazkia pixkat borratuta dago baino ikusten da, ez, mezua argi eta garbi zein dan. Ba, hoxe, igual beste bat erosi barkoet. Ulertzen ez deten zerbait. Maji, Kasio, jora naiz, Zesan behar dizun, aste buru mazatoz? Hola, Mikel, aspaldiko, kete iba dezir, noiz ikusiko geha? Hau da, ulertzen ez deten zerbait eta ia mundu guztiak itxendun zerbait. Zub norbaiti ditze jozunen telefonoz, esatea, zesan behar dizun, kete iba dezir? Hombre, ba, ez dakit, zuk deitu jazu, zu jakingo zu. Ez? Egia esan uste honekin Euskaldun guztik emozionatze gehala. Korrika! Oso oso emozionantea da korrikak irauten duen egun horietan zehar, edo zein momentutan pentsatzea, oain, Euskal Herriko txokon baten norbait korrika dabil. Aunque sea pertsona bakarra, nahizta elurra egin, euria egin, kazkabarra egin, eta bueno, ja, korrika gerturatzen aidanean telebistan eta interneten hasten dianen dokumentalak eta reportajek eta botatzen agertzen dianean Oain dala ez dakizten bat ediziotako irudik gauez, furgonetak askar baten, pertsona bakar bat korrika ezinen. Ni horrekin, a ber, da nik oso horrexiten eh? baina horrekin asko emozionatzen naiz. Bala izterra da berriz temporada bai. Bueno prestatuta gaude. Bueno, emozionatu geha, oain zerbait alaiagoa. Humore absurdoa e, pila bat gustatzen zait. E, Monty Python, Mutxatxada Nui, El Informal, jo, El Informal falta motatzen pila bat. Tartek ikuste ditut YouTubeen esketxetako bideok eta... Ai, ba, nere kanaleako presentazio bideoa prestatzen haitu nintzenen, e, komentatu nuen ibili nintzala euskarazko youtuber gintzako bideok eta bilatzen. Eta kriston sorpresa hartu nuen, ze aurkitu nuen kanal bat, e, bikoizlari batena edo euskarazko bikoizketak egiten zituna, oso oso bideo gutxi zeuzkan eta kriston pena mantziten, bai eski zeuzkan bideok, zeukaten umorea zan el informalen estilokoa. Eta nahi oso onan iritu zitzaizkiten, e, Jon ikusten nahi balin bazea bideo hau, mesedez, egin gehiago. Unke pare bat. Eta bukatzeko bitxikeri bat, nehi buruzko gauza suelto bat. Sirenaren bat entzuten baldin badet, berdin dio polizia nahi zan, ambulantzia edo onberok, atera behar dut, ojunin behar ikustea zer dan. Eta etxeko salan baldin manao lasai-lasai sofan eserita eta kanpotikan sirena bat entzute baldin bada, lehioa jun behar dut behidatzea. Nik uste honen arrazoia dela ni herri bateko naizela eta herri baten sirena bat entzutea akontezimentu bada. Baina hiri baten jendea ohitugo da, ordun. Baina, bueno, nik erritik kanpoa bizitzen ja urtiak damakizkit. Tamar urte baino gehiago. Boa. Bilbon eta Donostin bizi izan naiz eta etzait pasatzen ohitura bai. Ba hoxe da dana, igual urrengo baten beste popurri bat ikendetzek, beste gauza batzuk ere okurritu zaizkit kontatzeko maukuak. Baina nitun denak bideo bakar baten sartuko. Eta ia ezta, ba eskerrik asko bideo ikusteagatik eta urrengo arte. Aio!